Bilməm nə dediyi əxyar o cananı sonradan Canan ikən oldu mənə biganı sonradan Yoxsa məni tərk etməz idi nazlı nigarım Uydurdu adımdan rəqib əfsanı sonradan Mən yandım əzər şamı səhər ateşi eşqə Vurdu özünü onlara pərvanı sonradan Mən aşıq olanda yox idi bir nəfər aşıq Məcnun sevib oldu dəli divanı sonradan Bülbül çata bilmez, mənə əfqan eləməkdə Baxdı mənə gəldi o da əfqanı sonradan Sağlıqda baba az verilir şairə qiymət Ölsən yayılır şöhrət məryanı sonradan